Abbas Səhət Vətən Könlümün sevgili məhbubi mənim, Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Məni xəlq eləmiş əvvəlcə xuda, Sonra vermiş vətənim nəşvinima. Vətənim verdi mənə nanü nəmək, Vətəni məncə unutmaq nə demək? Anadır hər kişiyə öz vətəni, Bəsləyib sinəsi üstündə onu. Südüdür kim dolanıb qanım olub, o mənim sevgili cananım olub. Saxlaram gözlərim üstə onu mən, ölərəm əldən əgər getsə vətən. Vətənin neməti nisyan olmaz, naxələflər ona qurban olmaz. Vətən əcdadımızın mədfənidir, vətən övladımızın məskənidir. Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa ol şəxsi də vicdan olmaz.''